Hola a todos, bienvenidos a Ando Hablando. Hoy vamos a estar hablando de tus fortalezas. Fortalezas. Son las capacidades para hacer algo, la materialización de tu talento, lo que disfrutas hacer, lo que se te facilita hacer todas aquellas habilidades que tienes para afrontar la vida. Las fortalezas aparecen en cualquier faceta de tu vida. Pueden ser muy puntuales o transversales. La pregunta clave es, ¿para qué eres bueno? Entender tus fortalezas es un aspecto básico del autoconocimiento y el autoestima. La pregunta que debemos atender para continuar es, ¿qué es ser bueno para algo? Hay dos factores que definen esto. Primero, en qué es lo que obtienes buenos resultados. Las estructuras sociales modernas han creado pruebas y exámenes para muchas habilidades. Estas pruebas te permiten cuantificar tus habilidades, ganar conciencia de ellas. El segundo factor, y no menos importante, es qué te gusta hacer, qué actividades disfrutas, ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo y prácticas por simple satisfacción personal? Nuestro reto es identificar cuáles habilidades están conectadas a estas situaciones y encontrar formas de cómo aplicarlas en nuestro día a día. Hablar de tus fortalezas puede parecer algo abstracto, pero para esto quiero que hagamos un ejercicio en este momento necesito que tomes papel y lápiz o algo en donde anotar y que me acompañes. Quiero que en tu hoja escribas una lista con tus cinco principales fortalezas. Todas las respuestas son correctas, tan solo ten en cuenta que solo pueden ser cinco. Intenta ser lo más concreto posible. Para esto vas a tener 30 segundos. Esta lista que obtuviste es la radiografía de tu autoconocimiento. En este momento quiero preguntarte, ¿qué tan parecida es esa lista con la imagen que tienes de las personas que admiras? Hay un concepto muy importante que es la mejor versión personal. Este concepto está ligado a tu creencia cultural y a las personas que admiras. En este momento, en la segunda parte de este ejercicio, lo que vamos a hacer es cultivar esa mejor versión de ti mismo. Continuamos con el ejercicio. Ahora, teniendo en cuenta tu lista, vas a tener un minuto con otra lista de fortalezas. Puedes intercambiar cuantas fortalezas quieras con esta lista. Lo importante es que al final de ese minuto solo tengas 5 fortalezas en tu lista. Puedes cambiar todas las que quieras o puedes decidir no cambiar ninguna. Depende de ti. Al final de este minuto la única regla es que tengas cinco fortalezas en tu lista. Esa nueva lista que obtuviste es el camino a construir tu mejor versión. Lo que quiero que hagas ahora es pensar en una actividad que te permita desarrollar cada una de esas fortalezas. No tiene que ser algo magnífico fuera de este mundo. Incluso es mejor si puede ser algo práctico que puedas añadir a tu rutina diaria o semanalmente. Para de esta forma empieza a cultivar día a día tu mejor versión. En este mundo actual de tanta información, cursos y alternativas disponibles, depende 100% de ti cultivar tu mejor versión. Recuerda que esta nunca va a ser estable, sino que va a cambiar dependiendo la etapa de tu vida. Y depende de ti escoger qué fortalezas necesitas para afrontar estos retos. Es muy importante que siempre tengas en cuenta que la práctica vence el talento, que depende de ti cada día estar cultivando tu mejor versión. Gracias por andar con nosotros este rato y te invito a que dejes en los comentarios tus fortalezas que vas a desarrollar y qué retos te vas a poner para que éstas crezcan. De este modo, entre todos podemos ayudarnos a construir nuestra mejor versión. Si te gustó nuestro video, suscríbete para poder ver más de nuestros talleres.